stupid over arrogant why yatula ne banne nga hmm. president ampadde bilioni kumi n'ateesa nabo waliwo emisango gye banvunaana bamuwabidde n'azirya yabadde azze mbumukolere nadde muwabya simba ekibuli eriyo jeneza ah, no this was sheikh byafuruzi amwe pig i have no reverse jia sirikola nago sirikola mu gavumenti ya museveni i blanded i blanded i cannot blande again but irimeniroyo mukolera mm. nayona nakasente kange nakaba nerimiliyoni zakulusambu nalutwala nebajayo sente anteke mwanda wyasengolb isubmitted i sent them a message basose kutula mumeeting nebaga nti atulimba tukwate sente tuzimuwe ega no i don't need your money now avulede salenda di omukazi bamuwasiza kati genda okuba ekidaala eh. kati ye bujingo yamaze hmm? kati kkulu byagenda alumike nabagaye nti oyo omulamuzi alimu ebyo mu political science kita political masterbation yabyeganye nti yetamukubanga kidaala eh. ebyo tibiriyo hmm. ah, ah, kulu byagenda nedde omulamuzi alumike kati omulamuzi kyayina okukola agozesa amaanyi ge akuba bujingo obatule eri kati omulamuzi ali ku masturbation political masturbation eri ewa bugingo kyetinda agenda kulabira ku lubuto omulamuzi baba <laughs> oyo omulamuzi ali ku political masturbation e, ate abaganya okubeera bonna bugingo has echurch it can be recognized by himself yasoose hmm? kiganda divorced manje nayinza okufumbirwa omulomuzi ali ku political masturbation bano abakadde anti bugigo yayingiza kati badeyo bawase if you study terrorism mm. bwosoma terrorism bakugamba wotegeera nti alukaida ali muggwanga lyo you must have handsome shakes you must have emizikiti egirabika obulungi muka omusumba alina okuba nga takanga baana bebagenda kubatiza eh, kati nabo baweddekati eh, bakanga abakaddi <laughs> eh, nekyaki naye etuula neeraba nebwemba nasomesanga amawulire mm. ngambaga nti gwevaamu iwaagire mm. tebajja kuteka ku tv ze for beauty handsomeness wali wano munnamawulire mumumanyi ayogera oluzungu lulungi nnyo talabika ku tv mubi ayina akisenti yabazungu naye mubi mm. ono omukazi gundi yeyane yabeeranga ku ubc nayingira sports which was dominated by men oyo omukazi bamuyitakasumba ali beautiful yati kyekugamba mm. yayagaza abantu amawulire mm. sports namuyingiramu nga mukazi oyinza okutuna omusajja nga talaba mawulire eh. ngaakuba oli asoma bifaananyi amukuba obufaananyibatwala <laughs> <laughs> eh, ah, ah. mu lediyo eh. hmm. kakati if you want ne ku receptioni kubeerako muwala mulungi tini kesi ngo yagadde ngaono tumanyi gye bali kati muka omusumba ayina okubanga apiringa mu baana abato ne hmm. bafaaza kati n'abasisita banyirira n'abeeruzira prisonisi nabo kati bawandika bawala balungi omusibe namutunulako nakakana naye fenna twenkana mumaaso eh. ga katonda nti kyekyo hmm. eh. beauty is eh, noli naye nali beautiful oli akyaganya oba divorce ah, ah, beautiful ebyo tebiriyo <laughs> nkugambye ebyo tebiriyoaganya <laughs> alemeddeate mwe eriwamuate mwekyemutamanyi okugamba nti nze nsigadde ku baana banyazaala baffe bagenda ne babalimba gwe muwala wange mulekewo wano ye nazaala wayagala awulabirire bazzukulu be mm. naye ate nazaala wana akuwa ekyakuleeta kati ono yerumya yekka ennaku ze ezokubeera ku nsi zikendera ate yesu bamubuuza eh. nti abasajja musanvu bawasa omukazi omu namwandu nga buli omu amulekera munne ngaempisa yabayudaaya bweyali hmm. muggulu alibeera waani yesu yabagamba nti olunaku oluba lukusaze mu bintu ebyo ku nsi lukusalidde eddala teruliyo kati tedizimusala ewa bugingo kyedinda kakatikiyali kunono <laughs> bozi nga nalira bunu waliwo ekirema era nze ngamba abaana bange hmm. ti the problem is educated women bafiire nnyo mubufumbo omukazi owomukyalo aga nti waayo omwami si kyamutegeera azizeeyo wa for you you fight over property once you disagree takyakwagala uh, do you want people to kill each other museveni yali abatega olaba ono yamuwaayo wyent museveni tcolas togethe yali ankebo kandisman grab this criminals money neziganye sikwata ku sente zaabwe nabawandikidde okujjako gundi tumwebaze mubanja sentetumwebaze mubanja dola emitwalo asatu mwetano yaleeta abachina bakuba ebyuma byange Eh. nebe ebyuma byomukyayina nenyumba nali njokeza nomunaala ebyange eh, byamaanyi nali ndebasena waka hmm. ekiro hmm. ompulira omuliro gwa taatw atwemba okuzivuga hmm. nanyanga nanyanga nanyanga ngebyange bikutta omukyayina eh. bikutta ebyomukyayina <laughs> <laughs> kati kozi omuchaina ani amuleese ani aleeta mwebaze aleese omuchaina akuba ebyuma byange system kakati nekuba ebyomuchaina nekuba nekumunaala ku byali biva omuchaina namuganze gowandetedde si yoyo this man has more modern machine system nsasula mm -hmm. namugamba nti sijja kusasula biri ah. on video kati gobanja otyaawakanye mm. kagati tumwebaze nenyumba yagiddukamu ngekutta omuliro kagati omuchina namugamba mpa sente zange 500000 zewanguze zimpe mm. tumwebaze nagamba nkuwa emitwalo kumi namugamba nti ah, sijja zikuwa kati mbabazi nayita tumwebaze on video sirugambo mbiina sirugambo hmm. mbabazi nayita tumwebaze era mbabazi yagamba tumwebaze nti mirundi started fighting me in 207 did i kill him hmm. mbabazi nagamba tumwebaze you underestimated that man this is the mistake we did to underestimate museven without museven was a mad man he ended up capturing power ekitujjako mm. mbabazi nagamba tumwebaze namwekyemukoze oyo mirundi nagamba tumwebaze nali nkwagaliza bwa prime minister nenkugamba oleme kudda bintu ebyo wayingirira tya mu bya organize katikiro ne european jairo tumwebaze obazi namugamba mm. pay this man his money why this man is an international hacker atajja kulekera sente ku akawunti Mm. omu video mm. baba challenging omu video mbakubire mbabazi netu mwebaze omu video mhm. they agreed namuwa dole mitwala aga asatu mm. kakati tumwebaze nange mubanja dole mitwala meka atano nange ebyuma byange yabyonona eh, omubanja byakuleta nazingi nazingi kati yekyeyakola <laughs> nakwata dola emitwalo ana nagidipositing ewomuntu nenjigaana ozisangeyo e, nazigaana njagala nanga mpe ziri kuba yakuba ebyuma byange nange sisitimu nenjiza buto kati alina osasula zokozesa okulipeyalinga kakati mmwe amuteringeyo watya nga yali muntu mulala nga si anti nabakwata ku vidiyo eh. mbabazi netumwebaze ah. mbabazi yayita tumwebaze namugamba mukyayina muwe sente ja uh, international haka tajja kulekera kikumi ku akawunti botamsasula hey. Eh, but you see he failed to do the job um, failed to do the job wamuleteddek mbabazi yamugamba do we bet on wrestling or, on results or wrestlers Mm -hmm. si lugambo onu vidiyo ebyuma byange bikwata vidiyo bikukwata mu vidiyo na bano babaddeyo nombaweereza message even mu evening ne meeting gyebabaddemu evening yonna ngiina and they said they concluded this man has rejected our money one because we delayed it two mukhozi gave him money a lot of money kakati zino ezafazigobi aa ah, ah, i was buying time with you mbatuusiza ku levo omujoozi ono omulenzi ayitiridde bwatuma baloya bwatuma baani bwatuma baani tukidnapu mi sewava ani waliwo tolaba ono omuvubuka wammwe semenyi gambo bi he also ranga me at the weekend mm. somebody wants to talk to you amuyina mityana time for day okati ndigaba nze mba nkulaba wooli kasobola okuba essimu yo neyingiramu yange essimu yange emala ekanteeka anaawa eyino gyolaba gwenga evuddeko eyo nga evuddeko twogedde essimu eno emala edakiika nga kumi oba abiri nga mpulira byoyogera eh. yes ekanaawe nga mpulira byoyogera bnebaoli nabaawo abaawo ate bana ekibakuba kiki setirite baleese buli muntu yenna baleeta omuchina nakirini nga amasimu nga mulaba tumwebaze nagenda esouth africa naleeta oguuma ono omujoze ennyo naleeta abaiere bamukolera jacket nemotoka lipera era mukwata nebasalawo bazimbe evoice e- e gundi enyumba hmm. eri insulated museveni nabayola nabatwala nebabatwala babatwalako ekireka abukunkumula bonna nenanyini buyinza namukuba anda house arrest bamunenewuwe akasajja kasagent yesa yesa yali ajayo pisonekamuka dontemptm kali kagenda mumwasa esasi ebyonna ku vidiyo kati nabatadde hmm. nedda njogala kati tutandike omwaka omupya i never work with you i never cooperate with you i handed over the tapes naye balina omulamuzi mhm. bo bagamba bagenda kuwangula aa bannauganda bategedde naye alubat cook bananga angirikani chachi bagiyingira the center of these killings kirudu lugazi sa albert cook ekitovu omanye nti ekitovu accident zali manufactured era nga masaka hospital teyina ambulances nga ziri kitovu ekitovu waliyo dokita nga bamuyita namaganda eh. yavayo kati akyali babayoola agamba nti wawuya badokita bamwe kumi wawuya neweyomba bali hege bali heredi eh, omusango guli mu eh, progressnwatiaikiretuhafu kyovalaba zikamba buli hmm. famiry yaba museveni eina omukisa togulabanga mm-hmm. ono omwana ayina omukisa ngaogwakitaawe semwogerera agreed to join obote hmm. yo peace tuliku organize elections museveni nagenda munsiku after five years semwogerere museveni yamukwata hostage hmm. mu gavumenti yokera olutwa minister of internal affairs nga bidandisali naye minisita mu gavumenti yalutwa hmm. mayanja nkanje minister education abantu bonna ensi beyali ekkiririza mu museveni yasanga baweddewo ati yabanazaako enziro n'abaleeta nga tebakyalina credibility n'abakomyawo yes mm. museveni ne bamuwanga nakurafutinga eh, gavumenti ye ye ya prime minister semugere nakigendamu all fighting groups except museveni mm. neziyingiramu museveni yabalyanga ali akatogo nakwata powe myaka asatu mweki because all the his rivals would be rivals had discredited themselves nga society etunulidde omuntu ki the readers babadde alesono omulenzi ajoga yabakubye paka naye lwakubiddwa akubiddwa mumazi da bukyajoga yajogamu atajogaomuddamu anti vidiyo ze zonna ate anaaba nnumbiraki hmm. kakati mutunuulire hmm. muhozi mwana muto mhm. nomwene organic case taliimu bano bonna obubadde bwepanka nti busobola okusikira museveni mu organic case mwebuli taliimu infact kankubuulire nali mbalaba nebagati tugende wa muhozi tumulimbe nti birala nagenda okulaba ku byuma byange muhozi got out of his office yabayitako buyisi asimanyi nekagenda ewasale kanakalina obutu katuuka ewasale kapeeka abasirikale nebakayoola nebakawanika empale bidi yenyuma bwebaakawanika empale nekakomawo nekagenda ewakaliisa mpanga moningi bulizi bwekakubasale bwekakubasale kana akentu akentu ako abaserikale basale bakayolera ekapeeka nebakaboneka empale nebakalijja nekagenda mu state house museveni nakagoba yms e toka human human what are you doing here kale katutte abakyayina bakadira toka upesi toka nebakoleta nentu yako bwekajja eno nekajoboja nekajoboja bakakwatira ewasale abaserikale empale ekapeeka chairman gweyakiriza ekanayingira alina chairman mwavumuzibwa ayinza okwewa obutwa neggulo bamugambye nti gwereeta sente nti ate nze nazijjawo siina minisa omu enkola ate mwampangako katono kanonkeregonekerego paka ina mu agrikalisha mukibuzi namugamba hmm. pe this man his money why this man is an international haka tajja kulekera sente ku akawunti hmm. omuvidiyo hmm. baba challenginga omuvidiyo mbakubire mbabazi netumwebaze omujidiyo lyagiriid mm-hmm. namuwa dola emitwalo aga asatu mm-hmm. kakati tumwebaze nange mubanja dola emitwalo meka ataano nange ebyuma byange yabyonoona eh, omubanja byakuleeta nazingi nazingi kati yekyo yakola <laughs> nakwata dola emitwalo aga nagidipositinga ewomuntu nenjigaana ozisangeyo eh, nazigaana njagala nanga mpe ziri kuba yakuba ebyuma byange nange sisitimu nengiza buto kati alina osasula zokozesa yes. okulipeyalinga kakati mmwe amuteringeyowatya nga yali muntu mulala nga si anti nga bakwata ku vidiyo mbabazi netumwebaze mm. mbabazi yayita tumwebaze namugamba mukyayina muwe sente international haka tajja kulekera kikumi ku akawunti butamsasula bt yes yefaire tudu the job um, fire tudu the job wamuleteddeki mbabazi yamugamba do we bet on wrestling or on research or wrestlers mm-hmm. si lugambo on vidiyo ebyuma byange bikwata vidiyo bikukwata mu vidiyo nabano babaddeyo nembawereza message even mu evening ne meeting gye babadde mu evening yonna njiina and they said they concluded this man has rejected our money one because we delayed it two muhozi gave him money a lot of money kakati zine zafa azigobi aa ah, i was buying time with you mbatusiza ku level omujozo ono omulenzi ayitiridde bwatuma baloya bwatuma bani bwatuma bani tukidnap me sewava ani waliwo tolaba ono omuvubuka wammwe semenyi gambo bi yolusolanga myati the weekend mm. somebody wants to talk to you amuyinemityana time for day okatendigaba nze mba nkulaba woli kasobola okuba essimu yo neyingira mu yange essimu yange emala kanteeka naawa eyinu gyolaba gwenga evuddeko eyo nga evuddeko twogedde essimu eno emala edakiika nga kumi oba abiri nga mpulira byoyogera eh. yes teka naawe ah. nga mpulira byoyogera nebaoli nabaawo ate bana ekibakuba kiki setirayiti baleese buli muntu yenna baleeta omukyaina nakirininga amasimu nga mulaba tumwebaze nagenda esouth africa naleeta oguuma ono omujoze ennyo naleeta abayirere bamukolera jacketi nemotoka lipeera era mukwata nebasalawo bazimbe evoice e, e gundi enyumba hmm. eriyinsulated museveni nabayoola nbatwala babatwalako ekireka nagendanga abukunkumula bonna nananyini buyinza namukuba anda house arrest bamunona ewuwe akasajja kasajenti yesa yesa yali ajjayo pisonekamuka dont temptmi dont temptmi dont temptmi hmm? kali kagenda mumwasa esasi ebyonna ku vidiyo kati nabatadde hmm. nedda njogala kati tutandika omwaka omupya i never work with you i never cooperate with you i handed over the taps naye balina omulamuzi hmm. bo bagamba bagenda kuwangula aa ah, ah. bannayuganda bategedde naye alubatikook bannangangirikani kyaki bagiyingira the center of these killings kirudu lugazi sa alubatikook ekitovu omanye nti ekitovu accident zali manufactured era nga masaka hospital teyina ambulances nga ziri kitovu ekitovu waliyo dokita nga bamwita namaganda yes hey. hey. yavayo kati yakyali babayola agamba nti wawuya badokita bamwe kumi wawuya neweyomba bali hege bali heredi omusango guli eh, eh, mu eh, progress kyovalabanzekamba buli famire yaba museveni erina omukisa togulabanga mm-hmm. ono omwana alina omukisa ngaogwa kitaawe semwogerera agiridi tujoine obote yopisi mm -hmm. tulikuorganize elections museveni agenda munsiko after five years semwogerere museveni yamukwata hostage hmm. mu gavumenti yokera olutwa minister of internal affairs nga bidandisali naye minisita mu gavumenti yalutwa hmm. mayanja nkanje minister education abantu bonna ensi beeryekiriza mu museveni yasanga baweddewo ate yabanazaako enziro n'abaleeta nga tebakyalina kulidibiriti n'abakomyawo yes hmm. museveni ne bamuwanga mm. nakurafutinga eh, gavumenti ye ye ya prime minister samugere nakigendamu all of fighting groups except m7 mm. niziyingiramu m7 yabalyanga ali akatuko nakwatapawa myaka asatu mweki because all of the his rivals would be rivals had discredited themselves nga society etunulidde omuntu ki um. the leaders babadde alesono omulezi akyoga yabakubye paka naye lwakubiddwa akubiddwa mu mazzi ba bukyajoga yajogamu atajoga anti vidiyo ze zonna ataana aba nnumbiraki hmm. kakati mutunuulire hmm. muhozi mwana muto mhm. nomwene organic case taliimu bono bonna obubadde bwepanka nti busobola okusikira museveni mu organic case mwebuli taliimu infact gankubuulire nali ndalaba ne bagati tugende wa muhozi tumulimbe nti birala nagenda okulaba ku byuma byange muhozi got out of his office yabayitako buyisi teyabanyegaasimanyi ah, nekagenda ewasale kanakalina obutu katuuka ewasale kapeeka abasirikale nebakayoola nebakabanika empale bidiyo enyuma bwebakabanika empale nekakomawo nekagenda ewakaliisa mpanga morning breeze bwekakubasale bwekakubasale kanakentwe akentw ako neggulo bamugambye nti gwereeta sente nti ate nze nazijjawo siina miniso mwenkola ate mwampangako katono eh, kanonekeregonekerego paka ina mwagirikalisha mwekabba mbakubya mbamazeewo vidiyo tebabawaabe i challenge those people mbalagire video crips kati nabamaze hmm. they were dangling dangling money dangling money wa nga nange mwazitira omwana ayeni museveni could Museveni expect me to work with these people? You are impossibility. Genda, genda, or Kubemba Ziang, Kuruaz, or Jukumi Wonga Tebongosi, and I've passed the, the test. Bambi Tamari, a rich which is Sagenda, you. I had known that we are looking after me. You are not organized purposely for me, Mampere Obutua. We wanted to get an opportunity to talk to him. Mm -mm, mm -mm. Bwana, Bwana, Nako Katepunka, Beneka video. kakube mm-hmm. eh, kakube ah, burecording tibugenda mumaaso tikutamala eh, emirundi official kuliko akatambula kuliko obu if this man if this minister is not the minister amlan was arrested in karachi gwenakuba wano eyabitwalanga eyabitwalanga the first flight of uganda airlines to mombasa yatwala container another container is hidden in uganda manyi weri bagenda gayo nebagijawo tubabantubajawo ate kati bagamba omukozi yabakuba ah, yabakuba ye nga teyabiyingiramu omwana omuto kati ekyokokota abayodde bonna oyo talifugako <coughs> ngaofuga otya ejejo eh, buli anajjayo omutwe genderekamungi bakutereka ebizindaalo genda waj wesimbe kubwa pulezidenti ebizindaalo bivuge and what they are like consequences amulan who was their condut nga hmm. yatunda ebintu ebyo hmm. abamanyi mu pakistan hmm. bamusiba emyaka musanvu ne bamufaininga milliyoni za dola nya mm. but today as they're facing these charges trafficking in human parts and humanis has been now recognized as a capital offense under un 28 years in jail hey. yes oh. Hmm. find we bano badokita babwe bagamba mbu we did it ethically oyo chairman yasisinkana weyomba ne wawuya mu makerere college in abaluwa linga mutwabo musajja yo gundi wawuya namugamba ebyontekamu sibimanyi and but you see money comes docs at one time nayogera oyo gundi ogundi profesa kanyeres nabagamba hmm. ti the rest profesa kanyeres left a list of medical docs at rumi yabitandika was the pioneer ye nabivaamu nakulekera kanyerezi yekoja wa mpanga egindi ali emengo hmm. said i wanted to come with mgundi mgundi anayakutya era kanyerezi yali dokita wa muganda wange nemugamba kanyerezi abikola nawakana but kanyerezi confessed to me i have him he left me with egundi list yabadokita ababikola eh. yes kakati oyo simanyi gundi medico gundi nagenda mukaledio kabwe eh, eh, gundi nagamba mutebiriyo tebikolekye nemugamba gwe dokita byalukanga ngaokuba butambi nevidiyo yaddamu okwogera yalaga mukaledio kali wenstated nalaga mukaledio kabwe akaba independent monitor independent of if you cannot publish this case four thousand five hundred ugandan dollars whoyalowad nakalema ye ngaalumba companies ezitali zaabwe bano batwale and you see these ugandans died babaisanga mu bulumi bwamaanyi you had to be subjected to prostitution sleeping with ten men a day who are drugged and then you are surrendered to slaughter house which they call pharmacies in india for organis mumwalabondo omwana wenansana bamusango wali okulabyeko tebayinza oyo omwana wenasan ate yali akolagana abaisirairi batajitinga abaana abagezi kulusomero abawala nobonga abutwala abo baisirairi abaisirairi bwobanga omwana omuwala ali wakati wemyaka kumi namukaaga nemyaka asatu mebiri nga talina bulwadde bweyali alwadde bamujamu reproductive system yonna nebagipulantinga mumuntu omulala abo bali ntinda omwana omuwala kasaka omusajja agamba tugende olaba abyewaffe twetogendayo waliwo kesi eh, waliwo kirinika wano gyomumanyi eyo kasi omuntu agamba ntitugendeyo nga mwana muwala mulenzi yagamba togendayo ah, ababanonyi oba omusayi gwokukoresponding ne kasitoma eh, bino byona bimuwoza mbuzimanyi batira bantu mbwabasamize no hmm. abasamize abo bemulaba abebusoga naki bakolagana ne poliisi how nti bebajjayo obuwanga obwo bebayina nga baddira omugagga nga kati baddira ennimiro yo bafaamu yo nga bakiteekamu obuwanga obwo kati nga bajja bafuna omuntu oba yazimbako woku kizimbe ngaga nti wasaddaako omuntu nawane kampala byabaddewo ee eh, kakati wasaddaako omuntu poliisi naye ejjiddeko amanye wasaddaako omuntu tie newammwe twateekayo gyotabeera wano omusajja abukubye ono walonizi hmm. yabuyoola nga bukedde abuwaga buli mu bukedde bukedde ye dent mutu muyebukedde bannange <laughs> let me tell you there are things that ashame ugandans mm. even the government sometimes the inspector general police must resign if you had civilized nations a inlap man is killed and his killers had the audacity had the courage of taking the copos o hospital are we saying there are no cameras at these hospitals two any policeman akwata bukwasi nze ompa simu eki ompe simu eki eki hmm. era wena bakwatira bakubira mukazi wange simu ayiriproduce ne audio ne audio kuwayogeredde emyaka etaano ekiise oba wayogera naye nze atalina na sente zenfuna mu gavumenti nkola emirimu egisinga egyayiso atoka ndi meso teripootinga hmm. ah, ah, ah. era musabiri oyinza okugendayo nga yakuyise nakukubirako akatambi nga kavudde mu miso eh, ennaku zino batandika ogendayo ne pampa anti bwabakubira tiutiutiakati <laughs> okimanyi ekyo mm. tekasita omusango gubusinga ebweru mm. tugenda buwabira sivo weare now updating abaana bagenda ebweru nakalema yakubanga kampuni zabalina azigala bo batwale bokka kakati bwegubasinga tugenda kutunda buwoteri bwabwe ne propaty zaabwe tuzisiana eh. eh. angirikani kyakiyo tugenda giwabira nange omwana wange bamutira mwalubatikooko the chinese had uh, eh, uh, eh, an operation cell and i'm not making allegations emwetereyo hmm. hmm. serious allegations kubanga bagenda kugamba uli nobukakamu buyina kati that's why i surrender the boss video and the audio kubanga wagenda okulaba ngati abadde ampitiriddeko mumaliremu ddala obujozi kati sanategedde tiritwitye was intended for me banzitireyo bweyefuula bwati bwatumuunu bwatumuunu kati kamukube namukubidde eddala omuwala yafumbiddwa kati genda okuba ekidaala <laughs> have surrendered all the tapes the video recording zinaki kati twambalaganira eddala nzitabakutte naawe bali kuttategeera teriyo talks yano talks now take yowa money eh. sente zemanja tumwebaze zokka kuba byuma byange <laughs> ziri dola emitwalo abiri geyadepositinga nagagaana gyegali era ago ndowooza gwe batandikiddeko eggulu kuba badokita basonda sente mhm. badokita bano basonda sente omanyi bazibbaŋŋanako eh, chairman yatambula mu badokita bonna abali affected hmm. mwemukimanyi nti noyo omukazi oyo minisa heres bamujja mu kifo ne bakiteekamu omuntu omulala ye nga tamanyi all the medical doctors oyo pathologist wakabira ki mu malwaliro mwebadde bopaletingira olutalo tebulaba hmm. olutalo buli revolutioni yonna ebeera tribal why wabeerawo abasooka okulaba omusana treasonable banyakole baga nti bwoba ogenda okuyiga engo giyiga mwana asengaawo atasobola kudduka fe abaganda tuga nti ogiyiga namugandawo okanotiranawe kati eno kase etrapins abantu bakabiremu ngaogyeko weyomba newabuya abali emulago nenamaganda ewekitovu the majority from one tribe why it was omuntu ngaagula milioni ya dola emu temuwulyangako mukyalina ngaayogera mhm. omutima eh? omutima gwa dola emitwalo etaano amawugwe dola emitwalo etaano ensigo dola emitwalo esatu ekiro yobusomyo emitwalo kumi nobusomyonsebere omukyalina yagamba nti tuyinza okubongeramu omulad has been getting us esajja eh, sajja gwe kale era oyo omulamba a former minister and a minister I charged in Museveni's government for killing people and harvesting their organs. Muswaziza nyo Museveni. Tai za baso nyo. Chofola yaba wakari manjofu. Hati bayi za kuhunzita. Mm. Kati mbade ntambula na polisi. Kati si military. Eh, bako nge, bako adeka si military. Eh, eh. Hati na, ah. na, ya gani, ba, na, uwe, na mwerezo bubaka. Mungu nanti, huh? onje kankulagira eddala mulenzi gwe nti tolinjagalako kankwene ku kadi yembaga nfumbirwa kankwate vidiyo zo zonna vidiyo zammwe nziweeyo ne crips mulenzi gwe okakasize eddala tuisaneveto ku nsi mu kabuli ne muggulu nagenda ajoga buli omu kati bwe yategeera nti bimulemeredde pulezidenti yambuuza nti olesewani nti nabusayi nakimugjako nalitamu mukwano gwe kakati ate bwalaba bimumutabukidde mm. najjawo eh, emirundi akaendi omulimu eh, if you return it to nabusa yava igoti ene mane mm. kinkwatirakoowa nadduka nagobayo kabusenga ate kati kabusenga yakoze ekyobusiru nakola letv kawala nali nkatidde wano simanye nkudde nkaliisa bwe nadde muse simanye nvudde mu kesi manyi bagiita batya eyagundi eyakokabusenga eh. mhm. eri wano gindi mengo bagirimu ne dokita buule mweyekwese kebigonde anti etwala kaliisa nga kaguddeyo kabusenga atwala kaliisa nga talinnya bagimalawo anti kabusenga mugezi hmm. kabusenga yagalamu ekintu eki kabusenga sente yali yazifunangamuki mubino ebidongo hmm. ngaekigunda kyabukedde bakitanga batya embuzikizi nga bweba enaabaayo omuyimbi eyaganya okubayimbira eh. bagula abayaayo nebakyayimbidde ah. olina kuyimba obusajja bwasiimagana hmm. kulubya naako bufaanagana nali nkubidde omuwala wano mba mukabere eh, eh, aba mulenzina ninjikuwatayo mwasi omutwe